Академия Сакура – элитная академия искусств. Здесь множество разных факультетов. Рисование, фигурное катание, театр, готовка, скульптура, музыка, танцы, фотография, литература и многие другие. Учатся в Академии ученики и студенты от младших до старших классов а попадают сюда только самые лучшие. Некоторые из них объединяются в команды, дабы работать вместе над совместным проектом и победить в фестивале, который проводится раз в год. Фестиваль является неким экзаменом, который определит лучших учеников и наградит их хрустальной короной. За этим призом гоняются многие – кто решил связаться с творчеством. И об одной из этих команд и повествует данная история. А имя этой команде Завтра мой первый день в этой академии Сакура. И я немного нервничаю. Все там такие яркие, необычные. А я обычная серая мышка. Черные волосы. Кажется, они есть у всех. А мои навыки... Э, Не знаю, смогу ли я произвести хорошее впечатление. Ведь в рисовании я всего лишь новичок. Мое имя Пау Шрайбер. Мне 16 лет. Я хочу добиться хрустальных коронок. Сладких снов. Я нашел ее, я нашел. А, а о чем ты? Это... Эм... Лой, Крис, Фарин. Нам всем нужно завтра рано вставать. Ложитесь поскорее спать, хорошо? А, хорошо, Хино, сейчас ляжем. Пять минут, молодые люди. Так что ты хотел сказать, Крис? Давайте только поскорее, нам завтра и вправду рано вставать. Вы слышали о командах в Академии Сакура? Команды? Вроде бы они должны быть от 4 до 5 человек, и ребята создают их, чтобы работать вместе над проектом. Э, да-да, фестиваль. Он является там неким экзаменом. Вот, и я решил, что нам троим надо срочно объединиться в команду и найти еще двух или одного человека. Мы должны представиться этой книге, назвать свое имя и факультет, а также пообещать, что мы всегда-всегда будем работать вместе. Тогда нужно как-нибудь назвать нашу команду. Хм, об этом я не подумал. А как насчет Draw and Dream? Рисуй и мечтай, а мне нравится. Мы трое очень мечтательные люди и любим рисовать, хоть и на разных факультетах. Эм, я не... Да ладно тебе. Итак, меня зовут Лойк, я с факультета рисования, и я клянусь, что никогда не брошу своих друзей. Я... У меня двойное имя. Меня зовут Кристоф Тюбо. Я обещаю, что никогда не брошу Драва Дрим и стану лучшим поваром. У меня тоже двойное имя. Меня зовут Фарин Карфе. И я тоже обещаю, что никогда не брошу Драва Дрим. Я с факультета фигурного катания. Хорошая работа, Кай. Спасибо, Шарлотта. Да ладно тебе. За правду спасибо не говорят, и каждый знает, что ты идеален практически во всем. Но вот точные науки тебе до сих пор не даются, верно? Ну я же говорю. Ладно, Кай, давай я быстро помогу тебе с твоей снежной королевой и мы пойдем попьем чаю. Ха-ха-ха, шутки про мое имя. Как смешно, ха-ха-ха. Надеюсь, моя дальнозоркость не помешает первому дню в академии. Мальчики, поднимайтесь, нужно завтракать и идти в академию. Я первый в душ, это нечестно. Брат, брат. Нет. Нет. Эх, ну все, а теперь он будет там час. Принести что-нибудь, дабы выломать дверь? Подкраситься сегодня, может быть, нет. Дорогая, ты сейчас опоздаешь. Ладно, похоже, выбора у меня немного, и прихорошиться сегодня не получится. Вау, у каждого здесь индивидуальные шкафчики. Так, мне сейчас в учительскую, а вы давайте на урок. Надеюсь, не потеряетесь. Каждый знает, где находится его факультет. Да, Хина, не волнуйся, мы смотрели на сайте, так что проблем не будет. Отлично. Моя сестра учительница музыки здесь. Если возникнут вопросы, то легко ее найдете. Она оперная певица, да. По крайней мере, она была и в прошлом и вокруг нее всегда много народу. Хорошо, спасибо, Хина. Фарин, Крис, ваш отец сказал мне забрать вас, а твоя мама, Лоик, она придет сразу после школы. Хорошо, понял. Удачи вам. Вау, все тут и вправду великолепны, и у каждого есть своя изюминка. И, пожалуй, вот это. Так, теперь нужно найти поскорее нужно кабинет. Сюда? Может быть, сюда? Сюда? может быть здесь? Ах, замечательно, я заблудилась. Ну и что мне теперь делать? Ах, я просто безнадежна. Хей, ты случайно не с факультета рисования? Новенькая? Да. Идем провожу, нам нужно поторапливаться, иначе опоздаем. Э, да, да. Тебе повезло, что учитель еще не пришел. Да. А где все остальные? Нас всего трое? Э, в нашем мире художник это практически самая бесполезная работа, поэтому все не хотят связываться с ней. Многие пошли на музыкальный факультет, на фотографию, на повара или фигурное катание. Девушки еще чаще всего идут на танцы или гимнастику. Вот как. Все оказывается так сложно. Итак, всем привет, меня зовут Хинамори Акума, и я чистый гуманитарий, а также ваш новый учитель учите рисование. Что ж, похоже, бук буктроицу любят. Давайте приступим к рисованию. Так как это наш с вами первый урок, я хочу, чтобы вы просто нарисовали что-нибудь и показали ваши способности. Я посмотрю на ваш уровень и буду уже знать, как поступать с э, вашим образованием. Ах, да, я не люблю всю эту официальность. Профессор, учитель, акума. Поэтому называйте меня просто Хина, окей? Да, сэр. Что ж, приступайте. Он маленький, но кажется хорош в своем деле. Очень хорошо, Лойк. Спасибо, Хина. <clears throat> Называй меня господин Акума. Да, да, господин Акума. Но вы же только что сказали, что мы можем называть вас Хина. Так, это Лоик. А кто тот парень? Ого! Это, это невероятно. О, да тут, похоже, у нас талант. Как тебя зовут? Кай. О, как мальчика из Снежной Королевы. Учитель, у вас не смешные шутки. Да ладно тебе, расслабься. Вот значит как. Мне нравится его стиль. Так, а что тут у нас? А, простите. За что ты извиняешься? Как же ты мило краснеешь. Так, м -м, неплохо. Молодец, добавь немного побольше контраста. Меня похвалили. Я себе чай приготовлю, а вы, малышня, не шалите тут. Хей, ты хорошо рисуешь, и похоже, у тебя нет друзей больному. У нас есть команда из трех человек. Она называется Draven Dream. Можешь считать это приглашением. Подумай над ним. Приглашение в команду? Ну окей. <laughs> я смог. Учитель, я закончил. Я могу кому-нибудь помочь. Крис, не мог бы ты помочь нарезать овощи? Уже бегу. Первый день в академии был просто чудесен. Жду, не дождусь завтрашнего дня. Уродина. Да-да, <laughs> это я тебе, простушка. Что, язык проглотила? Э, ты вообще кто? И я Диана с танцевального факультета. И я тут, можно сказать, популярная и вообще самая лучшая ученица в академии. А вот тебе, моя дорогуша, здесь делать нечего. Это вот сейчас похоже на самый типичный сериал. Блин, неужели такие люди вообще бывают? О, Диана опять новеньких запугивает. Ну что, Кай, ты защитишь бедняжку. А потом она в тебя влюбится, а ты разобьешь ей сердце. Не говори чепухи. Ну это же правда. Послушай, Дианочка, тебе делать нечего. С чего бы такая популярная, как ты говоришь, заговорила с простушкой, опускаясь до ее же уровня? Слушай, если ты боишься, что я займу твое место, то ради бога оставь меня в покое и сама совершенствуйся, окей? Вау, она смогла противостоять самой Дианочке. Блин, теперь мне страшно, зачем я споткнула лишнего? Меня зовут Пау Шрайбер, мне 16. Я поступила в творческую академию Сакуры. Я познакомилась с одним из трех членов команды Draven Dream и получила приглашение присоединиться к ним. Я встретила тихого, но талантливого парня с именем мальчика из Снежной Королевы и, похоже, нашла себе врага. Черт. Но я, я все равно добьюсь хрустальной короны. Plaisir people de souffrir, c'est qu'on chance, chante, c'est